Nagamba Uganda mulimu president bameka abakwata. <laughs> Somo katikiro Saba sija kabaka yakwasa damula. batanagikwasa tosobola kuwefananyiza abaka palamenti abali mu buganda ebigambo mm. ebimwogera nga mm. tulwaliza obuganda ngamuwulyanga mm. bakatikiro benyini olumumusuma omulimu gwa katikiro mubanga baguliawu yakwata akazi lusabasabajja kabaka wangaale wano kukokasijuzi nyumaligenda okulonda eh. nga nkirengera ngafe abalengezi olengeramu obuganda emabega eyo mukokasi ya buganda nokirina mu constitution yaffe tekiri bubeezi nti kukirengera bulengezi ne mu constitution yaffe eya buganda parliamentary caucus tukiriziganya nti ffe ngaaba buganda parliamentary caucus tukiriza nti ssaabasajja kabaka ye mukulembeze waffe w'ensikirano mu buganda yonna that is very important kubanga tetwalekawo wadde akawaayiro akalala aa ffe ngaabaka palamenti ava mu buganda tukkiriziganya nti ssaabasajja kabaka ye mukulembeze waffe w'ensikirano wa buganda kasooka tulina bye tulabe ebinabyako ebyo byona bye tugenda okubeera mwana mubola mulengera bye tugenda okulengera buli omukulu nkyagamba 楽器で言ってんじゃねえか、あれ。 n'atuuka eri namugamba ekindeese oli mukwano gwange twasoma fene makerere naye muganda wayagala ki namugamba omukya ayagala ayagala sanvi ekyokubiri kankubuulire yasibako ng'akyalika asala ku disitulikiti nga ndinadiscordina paka lwe yanyambako ne tusasula sente za gavumenti nze sina kyembagalako kyembagaza kukola mirimu bulungi era njagala kukola olukiiko awo ku ofiisi yaffe ya prime minisita ndabe ng'abantu badda mu nteeko esina muntu gwenoonya nze noonya service abantu baffe bannauganda bafunemu kyokka omubaka wange oyo yekakatikiro wa uganda bapremisa wa uganda nabbanja ah, yabadde agamba nti abamukangakanga muofiisi mweyayingidde nabo beyongedde obungi oli agambye muganda we nagati amanyoko mugamba atuvire mu kintu naye bana bakabakabwe tulina abo wano bagenda tulira mu nsonga tugenda kusooka wa buganda era nga ne omubaka omulonde omukulu nsiegumire aba mubaka mulonde ekyokyavaawokuva abaka lwebalayira mubaka aliwo omubaka palament wamityanano era ebintu byona birabika bwolingira masiki gyataddeko ku nindo era bikya ddala nga mubaka mulonde onalwotamaguzi naye ataddeko ddala nga atad aina tiimu lutamaguzi nga tisatu nze siri tiimu lutamaguzi ate zaali za green zafuka za red kati awo wenyini buuza kubatuwuliriza na lutamaguzi eh, sebo neyanziza nyo profesa nzikiriza nsooka okubuuza kubansindika mu palamenti abantu besemutomba namusizaako nnyo abeekapeeka abeekasaŋombe abenakaseke mbebaza abali mukola mwebale kubanga mukola nekulisayo nyo bannaffe betwabadde nabojjo twabadde tugenza okudukirira abaana abo bebalaga bazadde bawe babalekawo mukifulukwa awo enamiyonza empwedde nebaza tiimu yabatubanga bamperekedde kuamanyiutibwa esaamu awo ekibaale mukulu asumani sembuge nakasekene mukulu sande emifunyi naabalala mwena abatuwerekeddeko omwebale nnyo omwebalire ddala babaana twataddewo ffe foundation yaffe mabaati nagaleese nembaleetirayo ne ku sente ezibayamba okuzimba ennyumba n'ebikozesebwa so njagala emitima gy'abantu kubanga balaga amawulire ago gawawazabazadde baddukanebafuukanebagenda eh, bagenda naye nabatwaliddeyo akasawo ka sukaali nembatwalirayo akasawo k'omuceere mm. nembatwalira ekidomola kya butto nembatwalira ekidomola kyamafuta nembatwalira ebifalisi ebiri eminene nembatwalira bulangiti nembatwalira milioni bbiri n'ekitundu nembatwalira amabaati wagisebokwegamba <laughs> eh, tulina okuyamba ku bantu baffe sijja kubuulira omuntu omunene nyo wano mu buganda yalaba amawulire ago yankubira nanga lutamaguza abo abaana benakaseke bayambe ne mugambadde saabategedde naye nebaza bannamawuli abavaayo mm. ne balaga ebintunga mujoga genosaleye mukulu wano mubuganda <laughs> oyo mukulu mu maka gofuira tonzijako obuzu yange nkyabuuza ku bantu olwekyo sebo <laughs> tuyambagane nga nakitegedde waliwo n'omukadde gwe baŋambye ali awo ekyamutakasa njagala kumanya abekyamutakasa omukadde oyo bansindikira akafaananyi ku whatsapp nengeri gyembadde mukyalo whatsapp buguka eh, sinakagira njagala kulaba nga muyamba ndoza abavubuka bewase musunamwe mulule ebintu byamwe mwabifunye abetakisi bekapeeka mwe mwabadde mwasembayo ndowooza namwe ebyamwe mwabifunye naawe omukyalo eyagibwako enyumba yesekanyonyi wali enakaseke naawe ebintu byo nabisindisa okulaba nga oyambibwako nsuubira <clears throat> nsuubira ku lunaku mu wiiki eyo ejja ndowooza lujja kuba ba lunaku lwakubiri oba enki oba olwokubiri olwokusatu kinasinzira ku sente waffe mwamutibwa eddwayo lyekapeekana mwe mugenda kufuna sanitizers namuweereza nenono sabuuni gubayita liquid sop nabaawo mukapeeka kwe gamusobole okugenda nga munaba ŋenda mbiga bamporasibigabitalaganye naye nga bwomanyi mm. eno gavumenti yaffe yafa naye kati ffe tulina okubeerawo netuyambako kubanga nze emabegako eyo nakubuulira nze omu ku babaka ba paalamenti mwami museveni basinze okukubira essimu enyingi eh, akubira kasimu eh, pulezidenti ono akubuulireku pulezidenti asobolaolumunyumyaki kati anti nkugamba eh. nze sinyumya mboozi <laughs> njagala nkulakulana era namugamba nti bwe olitukolera ku makubo gafe naalimanya ekkubo eriva ewa obulenzi eh, eh, twaliteeka twalikolako mu bageti likolebwe owobulenzi nakaseke kapeekero eriyita ku ddwali ekkubo lyaffe eriva kalule semyungu bowaki baati nerigwa eri ekiwoko e, ewonalebo arani mayanja mm. nekkubo lyaffe rino eriita ewamika omugga mayanja gwagwamu natukolayo nekudwaliro lyaffe eryesemuto kati ndi mukukola nolwekyo e sebo mm. kensembyayo e kensembyayo eh, neliguka wali ekakinga kensembyayo kano njagala okukasaba omukulu museveni ah, ne banna abafuga eggwanga lino Uh, ensi yaffe abantu bali bubi abantu tebafunye sente zemwabasuubize za lockdown abantu abasomesa naddala bamasomero ga private bali bubi nyosebwa oprofesa mm. abantu baffe fe tubadde tukusabanga pulezidenti w'eggwanga muleme kwebuzaabuza lina eggwanga si lyammwe abantu mwewa esente zaabwe ezenssfkino eh, kikulu nyo kino profeso eh, kirabangaenajja wano nenkubuulya luli nti barakisi za poliisi nabawa miliyoni bbiri ezisinga tezirina masanyazi okumala emyazi kati gigenda mukaaga barakisi yensambi okuli n'abapoliisi abakuuma palamenti emyezi mukaaga bali mu kibulu era wano tewali bayeekera balakisi okwodikaabaginga bagirumba ddanga batebakolanga biseera byogoteeonyanzijjanyumukamaagoyeyaddiramubigeremukulunatudeonoyasalonadde uh, eno ye nonaga kati nja kakwata kakutte eh, onalebobuuza ku baana neyanza nnyo neyanza ege abatuliriza ah, mwenna naddala okusiigira ddala abantu bemtianos okuva ekikandwa kalangawo ne bulera nemitera disitulikiti yonna nensibwanga nina okutwaliza wamu mbatumidde nnyo era njagala kutuuka okusaasira abantu bonna abaviiddwako abantu baabwe nti kitalo nnyo kitalo nnyo ddala mukama yagamba nti yamanyi amajja gaffe ate yamanyi amagenda gaffe ah, njaa kusaasira muganda wange aluzi ah, awe magoma kufirwako senga waffe kitalo nnyo kitalo nnyo ddala era mpozi n'abantu abafunye ebizibu ebyenjawulo covid gyali atta ali expensive ngasse ate newokuwona naye oliki ali expensive nolwekyo twekuume nnyo tusobole okubeera nga ennaku zetusigazaayo aye tebatwongera ennaku ndala mm. kubanga ekiseera abalwadde lulimpaawo atalikaaba ate era twongere okuwanika emikono nga tusaba mukama ekirwadde akikendeeza akigirewo ddala mu nsi yaffe ne mu nsi yonna abantu abemityana tutambula bulungi tujja kusobola okubeera nga buli kimu kyonna ekyetagisa tujja kukwatagana wamutuba nga tutambula okusobola okulaba nga ebisinga obundi tubikola mpulidde bulungi muganda ayota maguzi ngaayogera ku nguudo enguudo enkulu nnyo hmm. kubanga lifeline ebyalo byaffe covid yatukosa abantu bonna era mbadde nva kwogerako ne prime minister nga mutegeeza nti abantu baffe bali bubi abantu be si bakampala bokka si ba munisipaali bokka naye nabantu bomu byalo tebikyali byalo nge bali babirowooza obwedda hmm. ebyalo byafuuka bibuga omugalo gwakosa wonna wewanga lwobuyambi bwonna obwetagisa bubere across the, the board bonna bubere nga bonna bukolaki bukwatagana kubanga omugalo baggalawo wonna ate era n'emirimu egikolebwa mu munisipaali oba mu bibuga era gyegimu egikolebwawa webali nnyo onerebo uh, msegumire kibedi oyo ne wemitiana north awaali nga omukulu ono honorable kiwanda we yali atwala simubuuzizza yakosa ddogoki okusiga okulula ono oba ono yamusibakanakutu nadduka misinde oba yamuloga atya okukivaamu nadda enu oba bateesa ekyajja kuddamu ate eno gye yaddukidde abasajja tebamwetaaga yabadde mu kakiko agundikayaaanti kulirizao eh. n'omusajja waffe eh. yabadde nga yeesimbyeo ku kifo kya yara eh.

mukamawo mwami museveni yakuŋanyiza ababaka kati kyakikubulyeko bade tokimanynabagambe temumukombya kamuwebakulembeze abaguyaguya bagala okufuna popularity <laughs> omugananga eh. mukulu wange mutabaguzi ntambula naye ebiseera mpuliziganya naye eh. oshegedde naye olunaku olwayo sikiriziganyiza naye kubanga ebyoyoyoka tamaguzi wano ekikusu ekiri eh. atatuula mukabondola wadde okumanya ekigenda mu maaso mukokasi nolwekyo si mutuufu kwogera ku nsonga zabadde mu kibiina ekirala mwatakola ki mwenna Uh, namisiza omukabaka wange honobo uh, uh, kibedi nsegumire eh, ebigambo bikutaguzeekoera nomubaka wange lutamaguzi semakula omubaka wa nakaseke south ne bannauganda bonna abatuwuliriza nolwokuba nti guno gwe mulundi ogusoose okuwa pano yaffe eno obiseera ebisinga enaku ezo bogumiriagamba eh, no programu ebeerako kiwanda ne lutamaguzi eh. Eh, so njagala okubebaza kuba baali naffe mukalulwako lutamaguzi ate yalita simanyi lutamaguzi baali kusaidi ki mukalulwakayala ah. wandibadde newankubadde toliene nwandibaddeokubusimuwakuyeganga mukama wo yagamba ye kamiliyoni yakuyita eri mabega ah. nakuba nayita oyo akuliganya oyo ndimuekusooka ekisooka akalulwako ngaoyagala okutegera akalulu ka paalamenti okabuuzamu amisemujunganda mwefugemu abalaekyomukisa omulungi Ah, akalu ka parliament kumulundi guno nja okwebaza abantu bonna of course abatuuliriza mumanyi abaka bangi abaliko abantu ku akalu basunga obulu munaana eh, yes twalina ekizibu akalu lwaku twali tukalondera kololo hmm. ate nga president waali ngaokujjako wagenze ku covid test eh. nga tosobola kuyingira abaka baffe bangi abatasobola kuyingira ah, abatayi tebagenze ku covid test lwaki bagikola Uh, of course abaka abaali bize kati waliwo komiti yaffe ya ya covid mm. ezaali eh, zitambudde bakomawo ku olwo kati jukira nti covid test ogikola ku dakiika eyo noyira mm-hmm. it takes some time naye ah, abantu batuwa obululu bungi nnyo actually we got twafuna obululu bungitwalina ebizibu birina mu kalulu kano mabikibidi mm. ayimanyi bulungi kisooka akalulu kano twakayingira late very late i was the last candidate okuyingira akalundu hmm. bayingira akalundu gyabula inaku nga nnya kyokka abanaffe twali tuvuganye nabo badde mukalulu kano nga nekasamba tanaffa yes ah, ah. baali mukalulu nga batajetinga 2 hmm. kubanga tugenda mu generation ya 22 hmm. kati kasamba bwafa bakyusa bukyusa omuntu nava walina switch nga tebay election kubanga jukira ntulina akalukabona akagenda okwera nga 22akayala kati abantu nga actually singa abamu bava mbuvi era tandibali kizibu nnyo okuwangula abaka nga jacklin kwa jackini yatandika kuno jackini amongi mm. e, owa ngora yali mbaka parliament wa ngora mm. mm. kubanga badde anoonyeza akalulu ebbanga ddene waliwo omusajja omulamu taagaba naye kati waliwo akawaayiro ke twati ntuka hmm, kino ekifo kya buganda because jackinakawaayiro akabafula abokubiri ako si kakufula akokubiri naye akaletera okuba nti kati okuvuganya okwo kwalibwerere bokka ne otherwise abantu bano baali banoonyera akalulu nga banoonya akalulu ka nkumi bbiri mwabiri mu ebiri kati kasamba agenda okufa nabakayingiraddaabakayinganayengatebavukasambayetaddayo kasamba yajja kudda era kyasobola okwalifayinga okuddayo mm. naye njanomulala yenna asobola ekubanga eh, eh. ekisooka tetulinawo teeka ligamba nti asosa ah, alina okuddayo oyinza okwejuza ku babaddeyo bonna ne baddayo babiri nga bwetuba mu constituencies zaffe mm. constituency oyinza okwejukiza nga obaddeyo niye ti notakola ki wadde nga tewali oteeka likugamba nti no kyekisanja kyolina okukomako ate ekyayala e, newankubadde kyo kiwe kiri naye tekiri automatic so always people come campaign once you qualify kumwenda kubanga balonda abantu mwenda omuntu omu kumwenda asinza akalulu yagira babala the nine kasobera ngaoli kumwenda ogusinza mm. then you qualify to go for yala kakati olwokuba twalina akawairo nti omuntu yali afudde yali wa central region yali wa buganda mm. ate nga mu kukiikirwa kaffe tugoberera ebintu bina ekisooka tugoberera regional balance ensi etwali tugigabanyiza mu mirundi ena tulina central omwali kasamba eastern waliwo mwami musamali yeye yatafudde nga waali mwami mm. ah, namara denis wa western ne mwami odong george mm. kakati kwabo abana omu ye yali afudde nga wa central kati central executive committee we yatuula ya national resistance munega hmm, kijja kuba kibi okugamba nti omuntu aze mu bigere by'omuntu yali akiikira central ate abe nti avudde mu region ndala kati wano abantu balinga batabula nga naate mbidde mbidde newankubadde ali ku lukiiko ali ku yala nga taliyo nga mubaka wa, wa central region aliyo nga mu position shade of opposition mm -hmm. kubanga opposition erinayo abantu babiri mwami mbidde ne mwami krisopoka kati bwogatta kuba naabana abacentro balmanya aba regionis bwe bantu mukaaga kati abasatu kubanga balina kuba mwenda awamu omu honobosula nakawuki naye taliyo nga buganda oba central region aliyo ngu independent shade of opinion era singa god forbid singa anything adapend kumbidde oba kunakawukiolwandibadde tetujjuzaawo nti nga central region aa ah, ah, ekyo kiddayo either mu independent kubanga shade of opinion yamuleeta is not regional balance mm. but it is E, e, independent oba opposition ababiri abasembako bali mwenda abakyala bali babiri omubamita rose acol omulamita mary mujeni hmm. abo bagendako nga genda kungeri yabakyala kubalansingakubanga tikatiso kati e, kati abo nakwadde mary mujeni aba muwestan aba westan tebazawamukira eminganga part of the western caucus no as representative wa caucus wa region yabwe even rosa call no abaliyo for gender purposes laba babawo nga tugenda ku replacing batugenda kukola ki kijjawo omukyala yenna avudde wonna wayagala bakapp ajja so ekitwali twagala ekikuyalinga from the word go so kakati fe akalulu kaffe mm. uh, tukagenda mu uh, katongo yabadde ambuzano ekisooka ekitu, ekitu, Uh, okuwa instruction esembayo chief campaigner wange <laughs> mwami kibei nti tuyingire akalulu mm. it was like three days tugenda mu kalulu ngaabantu betugenda mbanonyeza akalulu actually twakola nnyo omuntu ayingidde mu kalulu ennaku kubanga mwamikibeinagenda ku parliament omulundi gumu gwokka gwokka once hey. omulundi gumu gwokka and almost olaba ndowooza we twali so that was number one number two akalulu kaffe kagenda mbanako politics omu omukadde Eh. kadaga verses olabyabikyagenda eh, maasosaliku kalulwako ku mulundi gunoaaliogwe naye kati mwami twamagezi yanipade kubanga nze mukalulu kano olwababaka palament bakimanyize mugena akalulu kababaka wa palament saakaliimu kabazi ba sipiika kwa fasobolusaali mulonzi Eh, saakalyemu ah, era najjanga wano ku radio ne ku tv ngaabantu bendakumutbaga banenze ndi refree naseeka emmemba sikkirizibwa kubeerako saidi yonna but of course nga omanyi nti gwakanga musana kakiro tabulamu hmm. ebyo nawo bwalimukkakati ekyokusatu kuba abantu tulina kuwa accountability abatuwuliriza ekyokusatu ekyalimukko abantu babigambangamba mukibedi hmm, oyo nga bwaliseeka emmemba mumulekaawo kubanga olwedda ali deployed enough ayina ebijja naye nebatamanya kubanga bibatwogeranko byalifu kubanga baseke memba balla bonna bali deployed oh, including my, my, my chairman of the party speaker. Eh, the speaker bonna bonna bali deployed mufeofcourse akantu uh, uh, bali bakikozesanga nga just nga bumanyi politics nga baga nti a ah, naye ekyo tekiri kunze honobo bali omu nsi ye chairman ye vice chairperson wa western yeah. yeize cabinet minister mm. waitono bukadaga ye, ye, ye second deputy uh, ah, ah, ngojekeyes mm, eh, shes the national female vice chair person that, that is second first. yeah the first she's third in command of the party but she's also prime minister nabalabakisobola okubeera ngoli mm. second member nonaye kati twalina time enyonyoebinyonyola bantu ebyo byonna finally kyali kisembayo mm. mwalimuko obusungu wajjukira mu kaseera ako seeka yali akagaba obukulembeze obwabantu bano bakyapasoni hmm. bano bavaisi kati balowooza nti kiwanda ono yabadde mufumbukiiko ne batamanya bambi tinawankubadde mbaddeyo naye bwe baleeta listi nti gavument chief wikwalese n'omulala yasaba tomulaka nti ah, fenga gavument chief ndowooza nti kati mami kibedi agira akyakulembera wano oyo omulala tunamuwa mukisanyi kyaku so it was that naye tetwalina time enyonyola ebyo byonna but we accepting one spirit era ffe nga aba national resistance movement twavayo nga mwami kakooza ye flag bearer abaffe era nga bwe tuli wano tuwera nkolokooto okuyisamu mwami kakooza kuwafulabera kwa tukena kulonda ku mande ncha hey. akifo kino chikiza ba independent abalabanja abalaba zeno ne simbao nze so simbio nga independent wakize ki kibina kya kya wadoli cha wadde mwami kakoze lago tukubira campaign okuba nti yagenda yala nga by election we bali nyoba tukena kuba tuogere ku nsonga ku myaka 28 jasa basaje kabaka ku namu ekintu ekimusi ekisiga program mulengera onale ukibedi eh, onale tuwanda uh, tuefuge eh, tubere nga onale mutamaguzi ah mutamaguzi ali wano yefuze bulungi nnyo abintu ah, ali mukunoonya lisaaki abo byagenda otuga twagala okulaba emyaka makumi abiri mu munaana sabasajja kabaka buganda gyamaze ku namulondo twogera kubuza abaka betulina no ba buganda mm. era bamugaso nnyo eri buganda babadde ebbanga ddene ngaojjako onalewo kibedi mm. naye onalebo olutamaguzi abaddewo nonaawe onalebo kiwanda obaddewo ddala ah, twagala tulabe obuganda buyimiridde butya bulemeddwa butya kiki gye bufunyemu ennyo kabaka yinyumiriza muki mummwe namufe abantu baffe kabaka mumuyamba mutya ku nsonga yamyaka 28 mubadde mukwatirako mutya ye tubadde tumuwulira ng'avaayo okubiriza abantu byokwekulakulanira okulima ekirwadde bwekijja nga kino kya covid agabannanga abantu mwekuume era singa obulwadde okugema kubadde kuzze yabadde ajja okuba omusaali teddagala gyeriri gende babagemeyeniye naye abaganda talina bagamba kuba teriwali eddagala yali badde yakubiza dde abaganda okugenda okutugema kubanga naye eddagati liriwo sabasajja kwakabadde musaala ennyo myaka 28 ebyokusomooza bibaddeyo bingi nnyo byetwagala mutugulire abaganda ne uganda okutwaliza wamu n'ebintu byetufunye munaddala gwe olalebwa kibeedi abaddeko kiyamani wa nrm buganda cocas kuba musaale mu kintu ekiwanda kakati ekisooka sabasajja kabaka bamutikkira mu mwaka gwa 9 enagalabi batikirira sabasijja kabaka mu kyenda mu esatu nali musinya yakuna awazi eh. musinya fo uh, ebusunju ku st francis nali nkola sinya yokuna era senta yaffe yali kijaguzo uh, wamwami lutamaguzimuconstituenceutamaguzimuwagatamubusunju aye teyina busunji st francis ayeteyina senta eh, so nga amasomero gonna tukuŋŋaanira kijaguzo e, semuto okukola ebibuuzo era nze ndi obbi wa kijaguzo naye ngaate wasomera <laughs> yes era eh, bwokebera ku bipapula byange my olive is kijaguzo kijaguzo um, <clears throat> era emikolo gyonna amamirika amagezi ga kijaguzo tondekanga eh, nakatandagirawo gyetwasulanga eh, netugenda ekijaguzo ateo okukola ebigezo 93 94 95 96 95 96 ngenda ku univesity uh, omulembe guno ekisooka kabaka kyeyatuyamba abavubuka twayagala nnyo obwakabaka abaana abato data uh, ofcourse abantu batunyumizanga ebintu bingi nga tetuna uh, kula naye nga batunyumiza obwakabaka nga webwalinga mama wange yanyumizanga so bwetutuuka ku university even before mm. kati university yanyingizaamu nnyo obukulembeze kubanga twali mu nkoba zambogo ekyo kibiina ekyo kati bwentuuka ku university mu mwaka gwa nkumi bbiri uh, 96 97 uh, by that time twali tukyali mu tam system ku university uh, nembeera chairman wa mubende makerere university student association mm. nganze nkulira bababazi abayizi bonna twayita lutabe mumusa Uh, organization tezikyalinyo zamanya mulusa mumusanyonyo bampuga nga alimu yemasaka kwegamba nga tu yino mumusawaliwo eyaluweero mulusa bwe tutyo kati nali kyemaani wa mumusa kyemaani wa mumusa okumala omwaka gumu nga nekitundu kwawe nvaako owekiwa joseph kawuki kati minista wa lok gavument gwenkwasa gwenakwasa enkasi nga kyemaani wa mumusa mm kakati mukiseera ekyo twalinanga training nene nnyo ngaabazambogo not because zambogo nga opposition kubanga nze siberangako wa dp Mm. but of course i was nrm even 96 na campaigninga president yod museven naye nga twagala obwakabaka abantu abasinga balowoozanga nti zambogo isits not true twabeeranga mu zambogo naye nga tuli mu abaopposition mulimu n'aba national resistance however olw'okuba nti dp ayina younger democrats UID UID mm. kati UIM teyali so vibrant batekawo UIM awo naye nga tevaibu UID bano baabalwa omusana bapanga mpanga omusana mm. uh, waliwo no esikoba basala kajingo naye eh, uh, nga eh, teri vibrant nnyo nga bolaba nga UID bwe yali bambidde ttiimu eyabambidde yali very strong ngaekisinga amaanyi ku university mm. so katuokuba ate bajja ne babeera bakulembeze ndaba dr lulume yabeera saalongo wa zambogo ngaate memba wa so nga, nga, nga zambogo erabika ngaabantu ayinza okulowooza nti yava mu uid najja mu zambogo nakulembera najja mu zambogoolo eshalo e, bali yes ne batubuutikiramukko barawever nga mwetuli kakati naye zambogo yatuyamba nnyo okututraininga okutuleeta obumu n'okumanya ng'abantu abava mu central region kubanga okimanyi bulungi nti sabasajja kabaka si kabaka w'abaganda wabula kabaka wa buganda mm. kyobola nti zambuga abantu abalinga balowooza nti kibiina kyabaganda kyagira kubanga it is basically abantu ba buganda ffenna mm. nkuba zambogo zejja zokka mu bunya so kati that training gye twafuna abamwami kiwala bye bakomangawo owekitiibwa charles peter mayiga ngaajja ne mukyala we margaret okututraininga tuli mu lumumba awo naberako mesi minisita wa lumumba nga nze nkulira emmere Eh, nga nze oba tolina bulungi ah. etaaga eh, mirukadiyo gijjukira eh. tojja kulya ah, thursday alinga nkoko ah. kakati <laughs> so really by that training we got at the university atuyamba nnyo kutrentrechingamu obwakabaka okuyingira ne batuyigiriza netuyiga obumu newankubadde nga tuli mu ndowooza ez'enjawulo that mm. was very important kati wetuvaayo uh, obwakabaka buno kubanga abasabasajja kabaka akola pronouncement omulembe guno ngukwasiza abavubuka yes, so ekyo bwe yakyogera kyatuteeka ku mwanjo nti n'abamu ku ffe abaali tebalowooza bantu oba twali tetunnafuuka nti oba ofuuse ofuuse minisita emmengo oba okoze eki naye eyo statement yokka eyatulaga nti nno mbawadde obwakabaka mbawadde abavubuka abomulembe omutebe guno ti omulembe guno omutebe nguddizammwe abavubuka kyatuteeka ku mwanjo munene nnyo so twagala okwebaza kabaka sabasajja kabaka mm. okusooka olw'okutuwa omulembe guno ekyo kyali kikulu nnyo kati bwebigenze bidiriŋŋana of course waliwo abakatikkira benjalo bagenza londa weyaleeta olwokiba kyasipita mayiga nga walusimbi avuddeko ki walusimbi avuddeko mm. muliika uh, kubanga bakatikotwaniduza bakatikoti tugenda mumukaaga kati eh. twalina joseph twalina mayanja nkanji tugendako ogerere tugendaekitibwajebi walusimbi wakati awo nensenda wula yakwata mukoinkiyezi interimsendawula mm, yali kayateeka eh. kati owakiwa kyasipita mayiga bwajja kati by that time lwemberera ssentebwa abaka palament ava mubuganda just to cut a long story very short mu mwaka gwa 211 nzija mu palament mu kisanja kyange kyandibadde ekyokubiri actually that was the my second term abaka palament ava mubuganda banonda okubeera ssentebe waabwe wenabeerera ssentebwa abaka palament ava mubuganda twafuna omukwano ate omunene ennyo ate nempuliziganya nenkwasaganya yemirimu wakati wabaka palament ava mubuganda neobwakabaka Uh, by that time kabaka yatukwasa baminisita bana yatukwasa ekitiibwa mpanga ekitiibwa um, makubuya natukwasa ekitiibwa mayengo By, uh, ne charles peter maiga by that time yaita nafuuka wembeere ya sentebwaaaaaes yali mwogezi eh, so those four ngaomulimu gwabwe ogubaweereddwa is kutu kubeera wakati kwegamba okubeera wakati waffe ababaka ba paalamenti n'obwakabaka ne bwetuba nga tulina ensonga yonna gye twagala okutuuka kutwatuza enkiiko nyingi tugenze katoomi tukoze eki tukoze eki enkiiko nyingi enyo kati ebyo byonna bwe twabikolanga byatwongeranga wakati mu bwakabaka twatuuka ekiseera um, nga tusobola okubeera ku mukolo ogwa buganda nga tulaba kakumpi nga kinaana bano bambadde gomesi za green bano bambadde za yero <laughs> newe are all the same e, ekyo kyatunyumira nyo kabaka waffe atulaze nti tatwawudde mu kala that the point gyembadde nsinga okwagala okujjayo okulankulaza okuva ku univesity nti newankubadde ndiwa national resistance movement nasigala nga ndi strong nga ndiwa nrm wadde abamu bagala okuba nga baplaying ebyobufuzi byabwe ebiseera ebimu okwerabiza kiri bakisabasajja kabaka badde very consistent ogamba nti ye muntu w'abantu ba buganda bonna so tukoze emirimu uh, emikolo tugibaddeko bwakabaka twebaza ebintu ebimu ebigeze maaso etofaali lituuka tofaali lituuka bwe lituuka awo tukyaza charles peter mayiga katikiro ku palament uh, akaseera ketafaali ako nkwata motion kuolwo palament yatukkiriza okuba palament erina kyaa kyona kyayogerayogera ku bwakabaka twata katikiro yajja ajja mukabanyi gyetuyita galaya palament mm. ne baminisita bonna olwo tutuula retonobo uh, rebeka litala kadaga mm. ali muntebe ndeeta motion eyokwebaza obwakabaka okwebaza kabakaakyemanewakokas era yali seconded by owekitibwa bet nambozi era bwogenda ku bisenge bya parliament ngaolinya bota madaala nene bagigeza bwoti its one of the biggest motion yali mu house olaba motion ekutte ku bantu bagigeza bagiteeka mu kifaananinebakigeza nebagiteeka era eri mu nkuubo za parliament moved by kiwanda seconded by owekitibwa bet nambozi but of course abaka parliament bagikubaganyako ebirowozi twayogere ebintu bingi era ansadi eyo njetaaga bantu batwogerako ebintu bingi n'obwakabaka nibogera ebintu bingi nibogera histori yaffe baho nobusesiri ogwalo bani bani twayogera ebintu bingi naye mwekyo kiki njawo kulaga nti olaba omukwano nze ndowooza that was the first time tugirowoozanga in the history of buganda okuba nti katikkiro wa buganda akyalidde parliament officially mm-hmm. nga thatdday actually nga tebalina kyala kyebogeddeko boogedde ku mirimu gy'obwakabaka emirimu egyo gikoleddwa eminyomera mingi egikoleddwa egituza amanyi okuleetebwawo kwa rediyo n'okuteekebwawo kwa tivi hmm. kyali kinene nnyo itsabig contribution eri abantu bakirimu tetwakirimu naye nkulaga abantu twatwaulaga achievement zobwakabaka mugene emyaka abiri muomunaana hmm. ekyo kyayamba nnyo okuzaawo empuliziganya kubanga one of the things bobanga oyagala oku omutalo zino entalo kati eziri modern is about communication naye mba muli mulutalo once you lose communication nti hmm. kati ba then you've lost so kireesa obumu akuba nti abantu abazimbiddwa bangi nze notamaguza oyo ofcourse neho nobwe kibe dyono kibedi twabeera nnyo ku bimeeza nga rediyo yetandika butandisi hmm. tulyawo byatuzimba nnyo amanya gaffe okutandika okuvaayo amanya gaffe okutandiktubeerako ah, eh, tuli mu kifuufu kyaffe ekyo so kyatuzimba nnyo ate nga okuyitibwa kwaffe tekwabeeranga nti ono woposition batuyitiranga wamu netubeerawo naye ku mulundi guno baiga ekirina okukyukamuk waliwo obulusi bwenvulu mkono nga nga lero bewunzi semu kusaidia eh, wale batavuka mwene bagani kati noga nwe nwe ulia konga noga tinga saidia mwyo kaya iliyo e chote chari wolu liye mabegako cheta gokulongoka muko of course nabina ebintu abantu abo kati gozoina biga wakati kilo yes abantu abo olaba wakati nga wola masengere yo hmm. masengere was <laughs> actually twalinga tula mu mfufu awo olwo mtu wajisangawo tayinza kumanya nti it was really ekoleddwa ku mulundi guno ebizimbe nga muganzi lwaziza n'ebintu ebirala bingi hmm. naye mm. to, to, to, to sum it up mm. your mobilization ekoleddwa okugenda ku ground okuzaawo emmere mu buganda mm. olwaleero newankuba tuyinza okwogera nti amatooke gali ku sente but you have food wegali, wegali. Uh, ah, bojja okubuuza amami kibedi ono mu constituency yaffe bobuuza amami lutamaguzi ne mu ne masaka ona amere ezeewo because of the contribution y'obwakabaka y'okwogerera abantu banemulime katwala tuli programu y'emmwanyi which is very important kubanga tumanyi nti kyekimu ekyaleeta wano enkulaakwana mu kitundu kyaffe okuza so twagala kwebaza ssaabasajja kabaka n'abantu bonna abakoledde awamu n'obwakabaka ate naffe ng'ababaka n'abakulembeze ba bawana ba, ba, ate nze kuba national resistance movement njagala okuwera nga nkozesa redi yen eh. hey. ogamba nti Ah, tujja kgenda mu maaso nenkolagana ennungi n'omuntu yenna anaate eŋŋanga okwagala okuletawo enjawukana wakati waffe n'obwakabaka ng'abikozesa ebyolwobufuzi bwe tujja kumweŋŋanga ku lwobulungikubanga bwababeerawo enjawukana ekitundu kyaffe kiba kyekifunamu no tukuyozayoza ssaabasajja kabaka era tukwagaliza okusigala ng'otudde ku namulondo y'abajjajjaabo emyaka bufukunya wangaala tewangezaako newesule bayise abantu abagenyi makumi abiri tewesusolosa nammotoka ogenda nti nga onalebo eh, eh, gwomanyi otola tebampise ah, mwabiri amwoli gwe kati kadi bazikulaze <laughs> ensonga ya buganda ku ntikko katikira ajimba lunye mwenga abaganda babaka ba palamenti e muyingiriddemu era muyambiddewa ah, obwakabaka njagala kusooka okuyozayoza sabasajja kabaka okusobola okuba nti atuuse ku matikira gano okuva mu kyenda mu esatu okutuuka olwaleero achievement nyingi nnyo nga muganda wange omukodomi wange nalbukiwanda byayogedde nze omu kubo ndi product yekyo kubanga nga bazze ngaayogera eh, otukuvyadda ku kimeeza ekyo kimeeza kyetwaliko <clears throat> nawebwa omukisanempewa omukisa okubeera nga ensi eggwanga limpulira nirimanya nti omukulembeze ono baire ntwali bavuuka bato era nga nze kansalavubuka mu kibuga kampala tewalikumanyanakulondako emirundi ebiso <laughs> eh. nolwekyo emyaka kumi nolwekyo kyali kyamakulu nnyo bwotunya buganda kuva mu kyenda mu ebimu esatu okutuuka olwaleero bwotunya mu byobulamu mazima ddala olabira ddala nti mu byobulamu tugenze wala nnyo kusa basajja kabaka abadde musaale nnyo nomunaddala ebirwadde ebyo biba bize nga bize byamaani ebimugemesa abaana ekikulu kuto kino natekao emisinde katikiro netulaba nga sente zivuddemu ezivamu nezigenda okujjanjaba abantu abo nkyo kikulu nnyo ate kikimanyi bulungi nti eggwanga erimu abantu abalamu eggwanga erikolaki erikulakulana bwetunulya ebyenjigiriza ebyenjigiriza basari zibadde nyingi nnyo bwakabaka wa buganda bwateeka basaries mu primary schools ne mu secondary schools ne mu universities olaba nti abaana bangi abafunye ebyenjigiriza nga babijje bwakabaka wa buganda abo nabo bangi ate era nga bamugaso nnyo era eggwanga lyaffe uganda bwotunuulira ebyobulimi bukaddefe ebyobulimi mm. bwakabaka wa buganda butaddemu nnyo amaanyi nebuteekawo sente nebuteekawo buli kimu kyonna oganeso nolaba amazima ddala nga enjawo lunene nnyo okuva luli okutuuka olwaleero ayogedde ku kyapa communication empuliziganya empuliziganya nkulu nnyo bwetubanga tunatambula mu ggwanga tuli wano ku beat farma naye ensi yonna etuwulira byetwogera bituwatik byetwogera nga tebisaale era bitukolaki bitugezezabwetusula nolwekyo kikulu nnyo okuba nempuliziganya kubanga empuliziganya waliki wali okulakulana olaba nti bbs ze cbs ze olaba nti abantu bonna buli kadde bawuliriza kiki ekiriwo ekyo nno kikulu nnyo okusobola okulaba nga obwakabaka bugenda muki bugenda mu maaso obwakabaka bwa buganda bubaddewo sabasajja kabaka abaddewo mu kutawuluza embeera okulaba nga eggwanga obuteeyuza okulaba nga eggwanga lyonna likola ki lisigala kitole bwogenda bwova mu buganda n'ogenda mu mambuka bwova mu buganda n'ogenda mu maserengeta ojja kulabya ddala nga mazima ddala osabasajja kabaka ekitiibwa kyalina kyamaanyi oba olyamupozi n'okusinga abakolaki ekintu kino angamu abe nalemu mbadde mukibula mutyakye tuulyanga katikkiro wabawo campaigns hmm. tusubira katikkiro okuvaawo okugenda ku opozition abantu bona mind abeeroza nti katikkiro agenda kubeera ku opozition hmm. ekyo kyavaawamulwakikiri bwekityo hmm. tulowooza nti olaba waliwo bannaffe katubadde olaba uh, muganda nge utamaguzi abadde nga tutandika agambye nti oyo yakulyamu olukwe oshegedde batandikira batandikira awo olwokuba nti balina ebyabwe abasinga bungi tebaba ku nsonga abantu bano bonna bona batunulira bajja mu bifo naye ngaekibaleese mu bifo bajja kubanga badde bawakanya niba kibanga kiki nga kituufu hmm. so baliwo okuwakanya buki tebabeera objective kyosonga nti ayagala ayuze bwamala okuyuza eyafune wakolaki wayita ekyo nokibadde kikyamu era ebiseera ebisinga nti abantu babadde bafaanako bwe batyo babadde batera okugenda ku redio ezo nga basiiga ekifaananyi ekitali kituufu eriside yaki side ya gavumenti naye naffe netubebaza ssaabasajja kabaka nti ekyo yakireka naga nti nedda nammwe mujeyoona bakoleki era nze mbeera ku bbs mbeera ku cbs kona kona mbeerako nga tutaanya eki ensonga abantu bawula saidi zonna okusobola okulaba nga eggwanga lyesalirawo noolwekyo bwakabaka butambula bulungi mulamu obutonotono obutonotonokitabulamu obwetaaga nobwokolaki okutereeza naye tulowooza nga tuli bumu tujja kusobola okuba nga tuvuunuka olabutamaguzi ah, kazinda lukaza eri gwe abantu bawulira olabutamaguzi bakwasosietinga nnyo hmm. nemengo olikiranga katikkiro olikiranga omukungu <laughs> emengo <laughs> infact nekibinakyo kijja luvanyuma atisebonze eh. jajja wange yaliko minisita emengo eh. dokita jaka luyombya Eh. era mu kyenda mu esatu nga mmaliriza ekibiina kyange ekyomusanvu mu kitebi day and boarding primarysomera kitebi eh, era esebebwa eryosomero teryali lwakuba nti nsi eno bano basajja kutta nsi yaffe essomero eryo lyali lyamaanyi nyo ngaofunawo ekifoofunawo ekifo n'omupiira nga teryali gira era era sebo eh, omu ku bajjajja bange yali minisita we mengo ate y'omu ku bahistoriko abaasooka ne museveni era nga yabadde dokita we ow'amagumba for more than 20 years ebaita hey. dokita jaka luyombya wali omuliddeko hey. kati eh, nze yajjanga nze nze nzekka mu byafaayo bya buganda fe abasajja batusangayo ne tusirika naye nga mu lisaza lya buganda niramu abantu bange abaafuna mairo nze nzekka wano mubitundu abatatera kulaera era nze sebo nze okwagala kabaka tebakinteekamu buteesi ebintu byaffe byonna nalibadde nkuwa n'ekyokulabiraku omu ku bajjajja bange yali nnyini kitundu ekyo kye bayita kyaluwajjala nalwanagana nnyo ne taata gundi yali taata wa mukyala wa sekabaka bamuyitanga sekabaka ah, ah, muteesa yali amuzaalira omwana omukyala yali amuzaalirabaali eh, eh, balwanyi yali mulwanyi wantaagenda oh, neye ebuddu jajjawo yalina kukuma abantu muzaana ebiri ebyedda eh, obimanyi abasajja bafebabeerandiwulira aasi alisindiwulya baali bamwerinya so nze wentambula wonna mumusirike abantu abamanyi bya buganda eh, nemuleeta emmengo eh. nemutabulatabula abataka kakati mbadde nkugambanti buganda nze tolina kugiteekamu wonna wendagga wonna wonna wonna wonna wonna wonna wonna wendaga era nze njagala kubulya kino badde sikubulirangako hmm. kabaka wa buganda ronadi muwenda mutebi yampererako nga ndi emakerere ekyobadde okimanyi nganzula mu mikyohoro ambe yampererako kabaka mutebi gandi emakerere hmm. nanonda era nze obumwa obutusa ngaobuvubukavubuka eyo obutugire mmengwe nekakwefuulirako vumbi tugenda okwekanga buno obuvubuka obumu obwetuumatuuma amanya ng'osirise n'okaleka n'okagamba ako kakwogere kubaffe tumanyi mengo gyetujje mengo gyetutwala tumanyi ne buganda weeri buganda weeri mwe musanze buganda abasajja bano nkulaza ebifaananyi kino nga muli mu kwogera nekikulaga gwe profesa nenkiraga nezimala nemulaga abasajja baali bambadde tangire nyana eh. abajja mu nsiko eruweero nkulaza ejimu mu kwezi nga mbadde tangira ennyana ne banne gurupu z'abasajja abo bajja okukolerera ensi yaffe buganda ogisaanyaawo ne mukama waabo ono bano gwe bawaana era buganda eka abamaziga buganda twagiraba uganda yali superpower mu byenfuna mm. uganda yali superpower mu byobufuzi nga buganda yogera tugiramusentu neeast ne central africa abantu bagendanga eri e kenya ne tanzania nga bamanyi buganda si uganda wabula buganda yakola omusingi gwayo era kyovudde olaba omukulu ono afuga eggwanga lye omukulu museveni agezezzaako emyaka gye kati gyafuga 3 mukaaga 3 musanvu okukutula omusingi gwa buganda naye gukyamulemye era shebo njagala kugamba nti buganda kati weri tulina okusoomoozebwa kunene nnyo bw'otunuulira ebyenfuna bwe tuli bw'otunuulira abantu baffe abasinga kati bafiira mu nsi z'abawalabu bw'otunuulira ettaka lyonna bano abasajja abajja mu nsiko z'erweru kubanga buganda obote eyasooka yatandika omusingi ogw'okujja ogirwanyisa era ono omusajja we yamuddira mu buyinza kati afuga uganda akozesa sikupsize eh, okulaba nti naye atuukirizabobote okulaba nti naye atuukirizaso ati kati nkugambye ebyo biveeko obwakabaka kabaka waali naye obwakabaka bonna babusaanyizaawo kyekiraga obwakabaka mbuulira taka era kyovudoyewo omukulu ono yeesibye nnyo ku ttaka lyaffe baasooka bwe yali ajja ava mu buyinza kubamu abasinga temumanyi ti abasajja abaawamba ensi yaffe eno uganda bava eruweero baali abasinga bonna tebalina ttaka nga tebalina we bali buganda eno yali akomodative kuba erimu amawanga ag'enjawulo hmm. era ffe buli wovayo nogera abaganda nga bano bakitandika olaba oyo musosoze nomuganda nedda waatiwaaki otya fe tukugambye buganda erimu emiganda amawanga ag'enjawulo kati era ono kyatera okuteekawo ne mukulonda ndoozaalabye we twavudde ne mukalulu fe nga baganda fe nga baganda ngayogera bibiri era nawulidde nenaku ezo agamba onalebo mukasambidde nti emu gurupu y'abanyarwanda abeeyita abaganda abaliwamudaaka naye gwomubuuza ebyo oyogera byaki mu budde buno buganda yo eri acommodative era buganda terina muntu gwesosola oba oli waggwanga kikasitojja nobirivingira mukalica yabyo kabaka bamuwekinamulondowefuamugundi era mutugene tulaba ensowole ezetuuma amanya ga buganda waliwo ensowole nebadde eh, evumirira ennyo mumairo yetuuma erinnya lya buganda nsobola okuleka nokozesa erinnya lyayo uliriza bino wamanga hmm. nokozesa erinnya lyayo naye bwogipurovokinga etandika okudiginga gwe tolowooza fe mukulu museveni bwe yali ajja wano ng'akolerera okulaba nti buganda agisaanya okubanga kimuluma nnyo okuba nti buganda buganda buganda era bulwatuula bonna bakolera buganda obwavu buno bwonna bworaba buno bworaba buli mu buganda mm. buno bworaba kati abantu baffe nga basabiriza bagenda basali musale eggulu ne bafunnamaonkugambye nze nkugamba omuyimbi talina gyava <laughs> buno bworaba nti abantu baffe batandisa okugenda gwe bendobuze kuwasali musale by 198 yolwaleero n'abakungu bemengo sebo bagenda wasalimusalene bamuvunamirabuliriranze mbawulirize ebyammwenebagenda eh, eh, eh. kubanga abantu baffe bano abantu mu buganda ekitutuusiza wano wetulinga okuba nti tufuuse ekisekererwa twayagala bitiibwa ne tutanoonya buyinza kati kyova olaba olwaleero nkubuuzizza ne mwami museveni yali talinawo wadde ennyumba wanegebeskwamero zalina ekisozi wawa wano wonna ne banne ze bazze beegabira mu buganda nga bateekawo ebiteeka ebyekimpatiya ne kati be balemeddeko ate sibanenya kubanga tulina abantu bafe wano mu buganda abalumu ennyenja be bayita ne babawa obusentesente ne batandika okubayimba sigamba eh, ono minisita kiwanda eh. bwe mba njogera ku bantu baffe kuba emabegakawe yagamba mu linnya lya kitaffe museveni n'eri omwana n'eri amaama eh, si gwe ŋŋamba oyo eh. naye tulina tulina wa n'enseekeezi ezigenda eri kubanga bakibase mwami museveni we yali ajja wano mu buyinza yanoonya baani abalina amaanyi wano yajja mu buganda emmere we yagiryanga twalina ente ng'abantu ba wano bagagga nnyo era kyovudde olaba nti essaawa yaleero sabasajja kabaka tasobola kuvaayo kwogera kubanga bali bateekawo e, akawaayiro ne bagamba nti bano e, bali mu byannono tebalina kuyingirira byabufuzi mm. era ensonga lwaki olaba lwaleero omwami museveni bwe yajja wano basooka ne bagabana ettaka lyebayita erya public land Mm. ne banne byonna baligabanye mukulu museveni yaddira abnrm n'abateeka ku disitulikiti zonna mu buganda nga bonna bamukkiririzamu nga basinkana ekiro nga naye agenda ye yakulaba nti ettaka eryo lye bayita mairo maire akendo ba public land mm. aligabana ne banne genda obabuuje sikuya mairo ze balina ano baazijjawa kubanga bwe yayajjawa nti yalinawo yadde maka kati kye bamaze okutwala ettaka eryo lye bayita mairo akendo ba public land ne bagenda ne batandika okugabana entobazi zonna eziri wano mu buganda era zonna bwobuuza akulira okugaba entobaze zonna zolaba bateekamu amafactore naki amulinako oluganda eh. bwe bamaze okugaba n'entobazi nkugambe babikola wano mu buganda gye nsooka okulaga anti nsooka kulaga hmm. nkulaga wano bwe bamaze okugaba n'entobazi ne bagaba n'ebibira byonna njagala ove wano ogendeko mu bitundu byewaaba otemeyo ebibira oba oli musajja byonna byonna ne babigabana kakati bamaze okubigabana n'ettaka lya gavumenti lyonna ne baligabana n'agamba nti e tunula tubadde tugabanye n'ettaka lya mayiro lino abantu ba buganda bano tubaze okuba wikeninga kuba yeyasooka n'asoma nti amaanyi ga buganda gali luddawa gali mu ttaka mm. n'aleeta banne n'ateekawo ebiteekateeka n'ateekawo obukiiko bw'ettaka obw'ekifere obutayamba n'addira abantu be baateeka mu makooti eri n'awikeninga nnyo abantu baffe era ffe ng'abamu ababadde bagoberera ebyafaayo bya buganda it hadsas okusanga nga abasajja abakulu abaakolanga mm. abaalinanga ensuku ezigudde obuleka abaalinanga ebiraalo by'ente abaalinanga obugagga bonna ng'ate leero bafukaamirira abantu abajja wano mu buganda okunoonyamu obubudamu eri mu palamenti bayita bansaba nsaba butuulo nsaba butuulo ng'ogenda omufuna omukunamiramukwano gwange eh? era ye mugamba erinnya lyo linsanyusa <laughs> mukwano gwange okugenda okugenda eri nga bano bazze bakikola intentionally ne batandika ngaokulowoozesa abantu bonna nti buganda is anenemy of all other tribes of uganda ekyo temukimanyi mmwe kuba mubeera wanoekye bapuriikinga eya krosi era buli wavayo nogera ku kigambo baganda batandika obalaba abo basosoze negwe njagala ombuli ekitundu kyosobola okugendamu neweeyagaliramu nga buganda ne bwe tuba mukulonda bano boolaba bano bajja okulonda nga kutuuse ne baddeyo mu bitundu gye babazaala naye tebamalayo na wiiki nga baagala kudda eno nomugamba ogira obeerako ewammwe wano bakwyisa bubi nnyo mu buganda ogira obeerako ewammwe ogenda okulya nga basoobasooba mba omukulu yajja awuubira ku bantu akomyewo enosimanyiki nobakyosebo okemaliriza nako tulina okusoomoozebwa kunene nnyo wano mu buganda abantu baffe abasinga batuusizza buganda weeri olw'ensonyi bano abasajja abatutta ensi yaffe ne bagabana ettaka ne babafuula abaddu kye basooka okunaaba mu maaso z'ensonyi era tebaswala ekyokubiri mm. abantu bawano mu buganda ffe kyetwongera okubagamba ngaera saabasajja kabaka kyabadde ngaabagamba mu myaka gye gino gyazze ng'akulembera kuba okusoomoozebwa tekugenda kuggwawo mm. naddala okusinziira ku bantu baffe abaliwo nga bafaanana nga bebatuusiza nti abasajja bano abayitira ewaffe eruweero mu nakaseke ne bayitira eyo ne basooka bagira baalina agenda enekusifu ennyo agenda baalina kusooka ku wiikening oba kujja mu buganda maanyi nga bavuwaza abantu basangawano wano kizibu nnyo okusanga abasajja abaganda abaalina ssente nga bakyaliwo abo bonna babakoleredde okubasanyawo tebabikwata mukulu serwano webiri senseko yaliwa sebokoyogerakoboliba ah, <laughs> ah, ah, omanyi bino byogerebwa bino biveeko hmm. byobugologoosi yawula ebintu byobugologoosi bwebikontolinga ebintu byabantu gwegobimanyi ebibyo byoyogerako nze njogera byabekumutwe gwange kakati bakikoze nti baliwo akabinja kebazze bateekawo bakasembeza nnyo wano ku maaso wano hmm. bw'oba tutegedde kumanya agenda y'abasajja bano kubanga balinga emmese y'omukyalo mese eh, gwe toberangako mukyalo emmese eh, y'omukyalo ekuluma ekufuuyirira wali ogiwuliddekati gwe ogenda okuma kyanga olina ebiwundu binene n'obujje ekyo kino ekiwundu kyazeewo kitya ngaemmese yakulumye okufuuyirira kati beebino omusajja byazaakola agenda yabwe yonna yonna yolabayona honorable um, tamaguzi tugenda okukomawo mukadde katonojja kwogerakoobukyaa